Allora, ma la presentazione una guida, una guida magnetico, un prodotto geniale. Perché? Allora, guardate bene. Possibile tutte le angolazioni, tutti i gradi. Ok, facile, eh? Posizione 45. Ok, svitare. Bloccato. Posizione legno. Ok. La segheto giapponese magnetico e allora guardate bene molto molto interessante per taglia 45 taglia taglia taglia molto bene e complementare guardate bene geniale e geniale